Witam Cię, mamy tutaj kolejny porzucony rower. Popatrzcie, co tym razem mam ciekawego. Jakiś dederowski rekord. I kolejny rower. Witam Cię, mamy dwa rowery.